ხელოვნება და ხელოსნობა ყოველთვის მაინტერესებდა. ხატვა ადრეულ ასაკში დაიწყე. ხოლო მაშინ როცა უკვე ჩემს ხელსაწყოების და წებოსნ დოპა უსაფრთხო გახდა, აქსესუარების დამზადება შეუდექი. ყოველთვის მინდოდა სამხატვრო აკადემიაში მოდის დიზაინის მიმართულებით მესწავლა. ჩაბარების შემდეგ უკვე ყავი გავირჩიე, რომელიც ფეხსაცმლის და აქსესუარების დამზადებას გულისხმობს. აკადემიაში სწავლის ბოლო წლებში აღმოაჩინე ტყავის როგორც მასალის უსაზღვრო შესაძლებლობები, მასზე მუშაობის თავისებურებები და მრავალფეროვნება. ტყავი არის ცოცხალი მასალა, რომელიც დროის სვლასთან ერთად ყველაზე საინტერესოდ განიცდის ამჟამად სვლას. აკადემიის დასრულების შემდეგ გადავწყვიტა, რომ პროფესია, რომელიც ყველაზე ძალიან მიყვარს, მომწონს და მაინტერესებს, თან გამომდის, ჩემთვის შემოსავლიან საქმიანობად გადამექცია. ისი გამბედაობა ისევ ინტერნეტმა მომცა. ფიზიკური მაღაზიის მოდის კვირეულებში მონაწილეობის და საჭირო ხალხთან ურთიერთობის გარეშე შევძალი შემეკნა ბრენდი და ჩემი შემოქმედება გამეცნო მომხმარებლისთვის. ინტერნეტი ჩემთვის არის კავშირის, თვითგანვითარების და გართობის საშუალება. ჩემს სამშაო პირობებიდან გამომდინარე, როცა ზოგჯერ 12 საათიანი სამუშაო დღე მაქვს, ძალიან მარტივია რომ მოიწყინო, ან შენ საყვარელ საქმიანობას თუნდაც რუტინად გადაიქცეს, და ასევე ჩამორჩე გარემოში მიმდინარე მოვლენებს. თუმცა ინტერნეტი ყოველდღე მიქმნის მუშაობის განწყობას, რადგან ვიცი რომ ყოველდღურად მელოდება სიახლე, რომელიც შემძლია რომ მუშაობასთან ერთად ავითვისო. ინტერნეტი არის კავშირის და თვითრეალიზების საშუალება.